到这个，夕阳西下。 早上的太阳真的是很舒服，差不多十点左右的太阳还很舒服。常常有白鹭丝在这里走路，两只。 再打捞一些垃圾吧，或者是公园的管理的人员。对喽，还是有一些垃圾，打捞一些落叶啊、垃圾什么浮渣。这边又有一只白鹭鸶在散步。Hello，非常喜欢这一棵树。 长得非常的美，一想到台湾的，那个台东的金城武术，虽然我们还没有去台东看过，但是这棵树长得真的是很匀称。哦，最近这个水比较整理过，干净多了，这样看了不是很舒服吗？ 新加坡很多这种八哥鸟，到处是，它们很会讲话，很会叫的。 光粼粼的感觉真好，很干净，很好，清理的很好，希望大家能够保持这里的清洁。 远处的那些树，现在有秋天的感觉，居然也有红叶，所以非常的美。那颜色很有层次，然后从这边望过去，整个马瑟林公园的湖真的是很舒服。谁在叫啊？ 快乐的小金鱼，快乐的小金鱼，会吃什么？漂亮的。 就省事啦，那浇水是很累的。啊？有做啊，但是外面没有啊，外面还是还是得要用水管。这个就是女主人的豪宅。 Happy Heaven，它里面还有小船呢，还可以划船呢，里面。它自己有一个小池子，很爽啊，还可以。 树里面应该很凉吧？这个是奶油树，有这种树，很漂亮嘞。 真不错，这。一直有呱呱，一直叫，呱呱呱。这个是水池来的。哇，全部长满了。 但是他把它围住，怕人家踩进去。很多青青蛙的，呱呱呱呱呱，呱。 哇，这个石桌椅很美啊！这是什么声音啊？爸爸，走走啊，沿着箭头走，一直走就出去了。 啊，右转！我叫你右转。 posting 是是那些就是施肥的是吧？是吗？有没有照到这个？夕阳西下，走了走了走了，面孔很美哦。 超特别的，它的叶子好像都垂垂的，然后很大一丛哦，好大的一棵树，真的很特别哈。怎么有种这种树？ 的大欢喜，至圣至尊荣我，主耶稣基督，将来的见主面，何等大恩福！